Това са Диспансера Communications, рекламната агенция, която ще отговори на вашите високи изисквания. Ние ще изградим вашия политически имидж. Благодарение на Диспансера Communications аз си създадох имидж на уравновесен и благонадежден европейски политик. Ние ще лобираме за вас и вашата кауза пред институциите. Няма причини да се притеснявам за мястото си като еврокомисар, защото диспансера Communications вече лобира за мен пред Европейския парламент. Ние ще направим печатна реклама, която да гарантира успеха. ви. Диспансера Communications и вие ще влезете при нас.